I have a very short word. Chcę się podzielić krótkim słowem z wami. I just wanted to encourage you. Chciałbym was zachęcić. In Matthew 8. Y, Ewangelia Mateusza, rozdział 8. In Matthew 8, verse 1. Werset pierwszy. It says Jesus came down from the mountain. Y, jest napisane, Jezus zszedł z góry. Large crowds followed him. A wielkie tłumy podążały za nim. A leper came to him and bowed down before Podszedł do niego trędowaty i ukłonił się przed nim. And said, Lord, if you're willing, you can make me clean. I powiedział, Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jesus stretched out his hand and touched him. A Jezus wyciągnął swoją rękę i dotknął go. Saying, I am willing. I powiedział, chcę. Be clean. Bądź oczyszczony. And immediately the leprosy was cleansed. I natychmiast trąd go opuścił. Uh, this came to my mind I przyszło mi do głowy before the service. przed nabożeństwem, This leper did not know whether it was God's will to heal him. że ten trędowaty nie wiedział, czy Bóg chce, czy to jest wola Boga, żeby go uzdrowić. He was hoping that God would do something, On miał nadzieję, że Bóg coś zrobi, but he he didn't know if Jesus was going to do it or not. ale nie wiedział, czy Jezus to zrobi, czy nie. And so he bows down and says, Lord, if you're willing. Więc on pokłonił się i mówi, Panie, jeśli chcesz, you can make me clean. możesz mnie oczyścić. It kind of reminds me to mi przypomina, so many people that pray and pray and pray and pray. że wielu ludzi modli się, modli, modli, modli. And say, Lord, if you're willing to send revival, God send revival, God send revival. I mówią, Boże, jeśli tylko chcesz zesłać przebudzenie, ześlij przebudzenie, ześlij przebudzenie. God heal me. Boże, uzdrów mnie. God, move upon my family. Boże, porusz się w mojej rodzinie. And, and they're in this state that they don't really know God's will, but they're just begging Him. I oni tak nie są pewni, jaka jest Boża wola, ale po prostu go błagają. And I feel like Jesus's response is the same as was in the Bible. I ja czuję, że odpowiedź Jezusa jest taka sama, jaka była w Biblii. He says, I am willing. On mówi, chcę. God, can you send katsubice? Can you save Dębice? Can you save Krakow? Can you save every single place that we go to? Boże, czy możesz zbawić Katowice, czy możesz zbawić Kraków i każde inne miejsce, gdzie, gdzie będziemy jechać? Can you save Brożów? Czy możesz zbawić Brzozów? Okay, I was pretty close. <laughs> and God says, I am willing. I Bóg mówi, chcę. God's not holding his hand back. Bóg nie powstrzymuje swojej ręki. Now is the time that God says, I'm willing. Teraz jest czas, kiedy Bóg mówi, ja chcę. But I need a human vessel that does not give up. Ale potrzebuję naczynia ludzkiego, które się nie podda. There's another uh, person that came to my mind. Jest jeszcze jedna osoba, która przyszła mi do głowy. And it is it is found in uh, Matthew 9. I y, można to znaleźć w Ewangelii Mateusza, rozdział 9. This woman was played by Ania. Ta, tą kobietę odgrywała Ania w And in verse 20, wers 20, uh, Matthew 9, y, Mateusza 9. It says the woman who had suffered a hemorrhage, a hemorrhage for 12 years came up behind him and touched the, the fringe of his cloak. Jest napisane kobieta, która cierpiała na krwotok przez 12 lat, podeszła i dotknęła skraju jego szaty. For she was saying to herself, if I only touch his garment, I will get well. Bo powtarzała sobie, jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. And the Bible says Jesus turned, seeing her, said, Daughter, take courage, your faith has made you well. I Biblia mówi, Jezus odwrócił się, spojrzał na nią i powiedział, córko, odwagi, twoja wiara ciebie uzdrowiła. And once the woman was made well. I od razu kobieta została uzdrowiona. Imagine the disappointment she had for 12 years. Wyobraźcie sobie, w jakim rozczarowaniu żyła przez 12 lat. She spent everything that she had. Wydała wszystko, co miała. She tried everything possible próbowała wszystkiego, co tylko było możliwe. But every single person called her unclean. Ale każda osoba nazywała ją nieczystą. But she still believed there was hope. Ale ona wciąż wierzyła, że jest nadzieja. And when she saw Jesus, I kiedy zobaczyła Jezusa, she knew if she just touched him. Wiedziała, że jeśli tylko jego dotknie, she would be healed. Będzie uzdrowiona. Some people are dealing with things in their life for years and years. Niektórzy zmagają się z rzeczami w swoim życiu przez lata. Just like this woman. Tak jak ta kobieta. But will we persevere? Ale jeżeli wytrwamy, will we believe by faith? Kiedy wytrwamy, będziemy wierzyć. When I just touch him, I will be made well że uwierzymy, że jeśli tylko go dotknę, to będzie dobrze. My family will be saved. Moja rodzina będzie zbawiona. That I'm not going to give up on them. Jeśli się nie poddam. It reminds me of Ola. To mi przypomina Ole. Who knew a guy for years and years and he was totally drunk. Która znała pewnego pana przez lata i on był totalnie pijany. But never gave up on. Ale nigdy się nie poddała w jego sprawie. And finally he comes to the proclamation. I w końcu on przyszedł na proklamację. by the love of God says, We will help you up. You got to come sober tomorrow. You got to come without alcohol in your brain. Who said that? Ola. I Ola powiedziała mu, że musisz przyjść, ale być trzeźwy. So he comes the next day totally sober and he gets saved and he gives his life to Jesus. I on przyszedł następnego dnia zupełnie trzeźwy i oddał swoje życie Jezusowi. After so many years of persevering, he gets saved. O, po tylu latach wytrwania wytrwałości on w końcu został Because someone didn't give up on him. Ponieważ ktoś nie poddał się. Because we won't give up on our family members. I my nie poddamy się w sprawie naszych rodzin. It's because we won't give up until all of Krakow is saved. I nie poddamy się, aż cały Kraków nie będzie zbawiony. That is God's promise. To jest Boża obietnica. That Poland shall be saved. Że Polska będzie zbawiona. But we need to persevere. Ale musimy wytrwać. It says in Hebrews chapter 10. Hebrajczyków w rozdziale 10 jest Verse 36. W rozdziale 36. E, It says, you have need of endurance, perseverance. Musisz być e, wytrwały. So that when you have done the will of God, you may receive what was promised że kiedy y, zrobisz, wykonasz wolę Bożą, otrzymasz to, co zostało obiecane. If you read this verse in context, it's ultimately talking about salvation. Jeżeli wy, y, przeczytacie ten werset w całym kontekście, on mówi o zbawieniu. But I believe we can relate it to any promise God has for us. Ale ja wierzę, że możemy to odnieść do każdej obietnicy, jaką Bóg dla nas ma. We need to persevere. Musimy być wytrwali. We need to endure. Musimy wytrzymać. So that after even doing the will of God for a season. Y, żeby nawet po wykonywaniu woli Boga przez jakiś czas. For a time przez jakiś czas you can receive God's promise. żebyśmy mogli otrzymać Boże obietnice. Sometimes the enemy will try to fight against you. Czasami wróg będzie próbował walczyć przeciwko tobie. Hardest just before you receive the promise of God. Y, tak tuż przed tym, zanim masz otrzymać już tą obietnicę od Boga. Never give up, but believe that God is going to move. Nigdy się nie tylko wiesz, że Bóg poruszy się. With that neighbor, with that family member, with the city. W sprawie tego sąsiada, w sprawie członka rodziny, w sprawie tego miasta. Persevere and you will see God, God's promise come to pass in your life. Wytrwaj i zobaczysz Boże obietnice wypełnione w Twoim życiu. For every promise of God is yes and amen to those who believe in Jesus. Bo każda obietnica Boża jest tak i amen dla tych, którzy wierzą w Jezusa. And very quickly. I bardzo szybko. The Bible says that faith is the assurance of things hoped for. Biblia mówi, że wiara jest zapewnieniem e, tych rzeczy, na które, których się spodziewamy. The conviction of things not seen. Przekonaniem o tym, czego nie widać. Faith is believing God's promise when it don't make sense. Wiara to jest e, wierzenie w Boże obietnice, kiedy to się wydaje, że nie ma sensu. When all your natural senses say Guess this is not happening, but God says, yes, it is. Kiedy wszystkie twoje naturalne zmysły mówią, że to się nie wydarzy, ale Bóg mówi, tak, wydarzy się. God has given all of us promises. Bóg dał wszystkie swoje obietnice. Let us lay hold of them. Trzymajmy się ich. Let us persevere and endure. Wytrwajmy w nich. For you will see his promise come to pass in your life. Bo wy zobaczycie, jak jego obietnice wypełniają się w waszym życiu. The Bible talks about this this, this chapter of faith. Biblia mówi o tym e, całym rozdziale wiary. It talks about Abraham. A, o świadkach wiary, o Abrahamie. Going to a place that he did not know where he was going. Który poszedł do miejsca, którego nie znał, nie wiedział gdzie idzie. And he lived as an alien in, in the land of the promise. I żył jako obcy w ziemi obiecanej jemu. And the Bible says a little bit later. I chwilę później Biblia mówi. Therefore there was born even one man and him as good as dead. In other words, it's talking it's it's basically saying Abraham was as good as dead. Biblia mówi, że Abraham e, chodzi o to, że on już był tak jakby martwy w, w kontekście rodzenia dzieci. But even though he was so old, he didn't let that stop him. Ale nawet kiedy on był taki stary, nie, pozwolił, nie pozwolił żeby go to zatrzymało. He believed God was going to give him a son. On uwierzył, że Bóg da mu syna. And now he has descendants as much as stars up in heaven. I teraz jego potomków jest tylu, tyle co gwiazd na niebie. Because he didn't look at his own impossibility. Ponieważ on nie patrzył na swoją niemożliwość. But he heard God's word as a living reality. Ale on usłyszał Boży głos jako żywą rzeczywistość. And because he believed God, I ponieważ uwierzył Bogu, he is now called one of the fathers of faith. Jest teraz nazywany jednym z ojców wiary. And now God calls all of us. A teraz Bóg wzywa każdego z nas. To follow in these same footsteps. Żeby iść tymi śladami, tym samym śladami. To run with the promise that God gives you. Żeby y, biec za tą obietnicą, którą Bóg wam dał. To endure and not be weary and not give up żeby wytrwać i się nie zmęczyć i się nie poddać. For you will reap a harvest if you faint not. Ponieważ e, zbierzecie żniwo, jeżeli nie osłabniecie. The Bible says at the end of the chapter. Biblia mówi pod koniec tego rozdziału. For time will fail me if Gideon and Barak and Samson and Jephthah and David and Samuel and all the prophets who by faith God used people, just say że Bóg y, przez wiarę użył Gedeona i kogo tam jeszcze? They just used a lot of Baraka, Samsona. Who by faith conquered kingdoms. Którzy przez wiarę podbili królestwa. Performed acts of righteousness. Wykonali dzieła sprawiedliwości. Obtained promises. Otrzymali obietnice. Shut the mouth of lions. Y, zamknęli paszczę lwom. Quenched the power of fire. E, ugasili moc ognia. From weakness were was turned to strength. Ponieważ ich słabości były zmienione w siłę. Men and women of God who believes God's promise. E, kobiety i mężowie którzy uwierzyli w Boże obietnice. Who endured even when the physical seemed totally impossible. Którzy wytrwali nawet jeśli fizycznie w ciele się wydawało niemożliwe. And now we read about them every day. I my teraz czytamy o nich każdego dnia. Because were normal people just like you and me. Ponieważ to byli zwyczajni ludzie, tak jak ja i ty. But actually you have the Holy Spirit in you. Ale wy macie w sobie Ducha Świętego. You actually have more than what they have. Wy macie więcej niż oni mieli. Men and women of God believe God's promise. Y, mężowie i kobiety Boże, którzy uwierzyli w Boże obietnice. Who endured, who persevered którzy wytrzymali, którzy wytrwali. And now they give us faith when we look at their lives. I teraz oni budują naszą wiarę, kiedy patrzymy and na ich życie. That's exactly what's going to happen through each and every single one of us. I właśnie to stanie się przez życie każdego z was. As you believe God's promises and you endure. Jeśli uwierzycie w Boże obietnice i wytrwacie. It'll not only encourage you, but everyone that you know to nie tylko zachęci was, ale to zbuduje wszystkich, którzy was znają. We are the continuation of the of, of the men and women of God in Hebrews 11. My jesteśmy kontynuacją y, ludzi wiary z y, Hebrajczyków 11 Let us persevere, not give up. Wytrwajmy i nie poddajmy się. Knowing God has already won the victory. Bo wiemy, że Bóg już zdobył dla nas zwycięstwo. And we will continue to march and continue to proclaim. I my będziemy dalej maszerować i będziemy proklamować. Until all towns get saved in Jesus name. Aż całe miasto będzie zbawione w imieniu Jezusa. Until our families are saved. Aż nasze rodziny będą zbawione. Until that person that I'm praying for healing finally gets healed aż ta osoba, o której uzdrowienie się modlę, będzie uzdrowiona. That we will not give up until we see God's promises come to pass. I nie poddamy się, aż nie zobaczymy, jak Boże obietnice wypełniły się. To pray and go, to pray and go. Modlić się iść, modlić się iść. As we, as we act, God acts. Kiedy wykonujemy dzieła Boże. Heavenly Father. Ojcze niebieski. Give us perseverance. Daj nam wytrwałość. We are the men and women of God. Jesteśmy kobietami, mężami Bożymi. That have received the great commission. I otrzymaliśmy wielkie posłannictwo. From a great savior. Od wielkiego zbawiciela. Who says well done. Który mówi dobra robota. Good and faithful servant. Y, mądry i wierny sługo. But this is just the beginning. Ale to jest dopiero początek. Will you persevere? Czy wytrwasz? Will you be steadfast? Czy będziesz stabilny? Will you be un unmovable? Czy będziesz niewzruszony? Find your joy in me. I znajdziesz swoją radość we mnie. Find your rest in me. Znajdziesz odpoczynek we mnie. Find your strength in me. znajdziesz siłę we mnie. And believe. I uwierzysz. I will move in your life. Że ja będę się poruszał w twoim życiu. Wytrwaj. Persevere. Wytrwaj. Believe me. Uwierz. For I am faithful bo ja jestem wierny. And I make my word come to pass. I ja sprawię, że moje słowo się wypełni. As you act on my word. Kiedy będziesz działał zgodnie z moim so, słowem. So Father, help us. Ojcze, pomóż nam. Persevere. Wytrwać. Not be weary in well doing. nie zniechęcić się w czynieniu dobra. For there is a host of angels around us. Ponieważ są zastępy aniołów koło nas. And we have so many more on our side. I mam wiele więcej jest po naszej stronie. Than any march that would ever be in front of us. Niż w każdym marszu, który idzie przed nami. We have heavenly assistance. Mamy asystentów z nieba. We have heavenly power. Mamy moc z nieba. And all of heaven is backing you as you step out to proclaim the word. I całe niebo wspiera ciebie, kiedy występujesz i głosisz Ewangelię. So we thank you, Jesus. Dziękujemy ci, Jezu. For giving us perseverance. Y, to, że dajesz nam tę For us not giving up. Że się nie poddamy. Until we see entire cities, entire families. Aż zobaczymy całe miasta i całe rodziny. And people be healed. I ludzi, którzy będą uzdrawiani. Thank you for encouraging us continually. Dziękuję, że cały, nieustannie nas zachęcasz. Knowing the source of our joy. I wiemy, że źródło naszej radości. The source of our love. I naszej miłości. Is not found in what we do nie, nie jest w tym, co my robimy. But it's found in who we know. Ale jest w tym, kogo my znamy. That Jesus is the source of our love. Że Jezus jest źródłem naszej miłości. That He is our joy. On jest naszą radością. That He is our strength. On jest naszą siłą. Strengthen us, Father. Umocnij nas, Ojcze. Go before us. Idź przed nami. As you raise up an army of the Lord. Kiedy podnosisz swoją armię. To fight a battle that's already been won żeby walczyła w bitwie, która już została wygrana. And let's just lift up our hands Podnieśmy ręce and just say thank you, Jesus, i powiedzmy dzięki Ci Jezu Dzięki Ci Jezu, for your faith za Twoją wiarę za Twoją wiarę in my life. w moim życiu. w moim I believe your promises. Wierzę w Twoje obietnice. Wierzę w I step out on them. Staję na tych obietnicach. Staję. And I believe they will come to pass. I wierzę, że one się wypełnią. I will not let obstacles Nie pozwolę, żeby przeszkody get in my way. zagrodziły mi drogę, But I see Jesus has the victory in my life. ale widzę zwycięstwo Jezusa w moim życiu. Fill me with the Holy Spirit. Wypełnij mnie Duchu Święty and give me your your vision. I daj mi twoją wizję. And give me your will for my life. I daj mi twoją wolę dla mojego życia. And I will lay hold of your promises every day. I ja będę się trzymał twoich obietnic codziennie. Fill me with the Holy Spirit. Wypełnij mnie Duchem Świętym. And I will not give up. I ja się nie poddam. Thank you, Jesus. Dzięki Ci, Jezus. For your endurance. Za Twoją wytrwałość. For your strength. Za Twoją siłę. For your victory. Za Twoje zwycięstwo. And for your Holy Spirit. I za Twojego Świętego Ducha. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah. Jezus nas kocha. Jezus się kocha.